والحين نبدأ بداية جديدة شابتر 4 ذا بيشنت شكله شابتر مستشفياتي شوية غيروا الصورة تكفون طيب نبدأ Leslie was being treated here years ago. Leslie. Thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law... Your brother's not a jerk, too. يعني انت عارف انه رمة طيب الحين احنا بندور على واحد آه، اسمه ليزلي طيب خلاص فجعتني بطل بس طلع يعني ايش هيضرك ايه لازم رعد فيلم هندي خلاص خلاص خلاص خلاص حرجع ما في شيء طبعا اسلحه ما في مفلس يلا وريني الطريق يا باشا فين كنت رايح انت هذا يعني البورتال مايرا was almost killed this afternoon يعني كانت هتنقتل shot by a suspect shot by a suspect we were uh, pursuing thank god I was there she's going to be okay but seeing her bleeding like that كانت تنزف thinking it was going to lose her without telling her how I really feel خفت انها تموت من غير ما اقول لها انا حسيت انا حاسس بايه was unbearable I think she feels the same way تحس نفس الإحساس there is something undeniable between us it's against the code of conduct conduct but I have to let her know how I feel about her I hope I'm not setting myself up for embarrassment والله ما أدري مين هذه اه اوكي بالله شويه لو سمحت فاس ليه مديني فاس هنا يا هل ترى دونت يو فريت ايش تبغى ليش هو يمشي زي الزومبي تعال بيل away no تشيرينج مين ده اللي يتكلم في ايه يا باشا كباريت كباريه دوبك جيت عارف تقول لي كباريت كمان لا والله مو معقول يكون زومبي قاعد يتكلم ايه في ايه انا حفرم امك الحين shooting؟ فرمته نصين بالفاس فين shooting؟ ابر حلو طيب هنا في ايه وهنا دقيقة لا الفاس dell'Garura Battle Pass. No tearing. Minda. دكتور زير يعني عارف قصده عليا ولا على نفسه ودوبك تنحني تعال طيب انا سامع اصوات ليه خلوني اوقف لما اخش اوكي امان امان اهبل انت قاعد يفرم يا ساتر خلصت الاعضاء وانت تطلعها يا ساتر يا ساتر الله عن شكلك ايش بي انا ايش بي ترمى كويس انه بطيء Exacto. لازم يعني لازم التقطيع لازم الله يهديكم هذا من جواه يضحك جاله جرب بعد اللي صار مفتاح في بطنه اه يعني قصدهم مفتاح في بطن الجثة طيب ايوه بأي زر يا باشا مش فاهم حضرتك بأي زر اوكي اوكي يبغوني اوه ايوه طلع المفتاح يا ساتر ايش الفيلم الهندي ده ايش اللي آه، صرخ مفتاح ايش ده طيب طيب قولك شيء انت كمان لا آه، آه، آه. فين اه نفس البيت اللي تطلع له من فوق تنزل من هنا طيب انا يبغالي شوية امو لازم اللطمه لطمه وجريه يلا ولع فيه ولع فيه هذه هذه ليزلي الا مو ليزلي الا الا واحدة محروقة أي ليزلي ما في حاجة هنا ولا هنا في بيتين اه لا مو بيت هذا دخشة اوه ايش قاعد تسوي انت كمان مو كان في حاجة انت دقيقة ميك بولت بولت اه طيب وبعدين امم ايش عندي انا طبعا الشوت جان ما حيدوني منه كثير اوكي باقي طريقنا واحد مين اللي هناك احد مشنوق ولا لازم خليني اولع فيها اي أيوة والله في شيء تحتها في شيء يعني طب هذه ليش صوت الخنازير هنا طب اقتله يعني ولا ايش سوالي من فين الدخله اه وجا منهم ما فهمتش انت تعال كمان لا ناقصني جلتش ولا بق تعال ايش ذا البيت اوه يا ساتر الله يفجعك يا ساتر مو كذا ايش حرقك انت اصلا تقول يبغوا يزنقوني مع احد هنا رجاء وهو حلوين حلوين مش في هنا كمان في ذبانة عندي بالغرفة they got Norman he's cries for help but just cut off I can hear screaming every night If I don't stay hidden I know I'll be next ما في شيء هنا عجيب ماني م- مداس نفسي طيب ايش ده في شيء هنا اي والله في اهلا كباريت كمان اي طبعا of course كباريت ايش توقعت انا كمان ما هذا كده محطوط حط في الارض اه من اللي انحرقت لا تدف طيب هنلاقي يا حبيبي اللي تبغاه دقيقة خليني اشوف ايش ماسك انا؟ عجيب الدخلة انت تعال انقفل الباب عليك حلو اسلحة معناها في مصيبة طبعا في نزلة كباريت بالله ما انا سامع الصوت ايوه ايش المقبرة هذه ايه البشاء لا صدقني حبيبي هنا انا لسه حطخ بماجنوم في حاجة هنا مم. ايوه يا شيخ مدام ادوك ذي الاسلحة انا فل من كثر الكباريت طبعا فل مدام ادوك اسلحة في لعبة زي كذا بالكثرة ذي اعرف انه في كارثة جاية مية في المية ايش نسوي اه الساعة أربعة ليسلي تعال نشوف ليزلي ذا اللي خرجت انا فيه ايه الغرفة الحمراء ذي checkpoint ما هذا اين ليزلي حطي لي قوارير عشان يعني إيه؟ ايوه في كارثة يعني ايش الذكريات والصور ايوه يعني انا انا همشي خط واحد كاتسين يمكن ايه هذا ليزلي ها آه. لا مين اللي كامينج يلا تعال اوه طب انا ايش اسوي يعني اذا انت بتختبئ وتطلع انا ايش اسوي لك There's nothing to be afraid of. انا اقول لك مو له خطوات في الارض Ya Basha, Ya Something scary. Be still. طب انا اقول لك على No. There's nothing to be afraid of. Nothing to be afraid of. هجرني بال No, stay right here. Bardak ارضك ما انت رابي بتموت آه. انا اقول لك ابر ضيعت الابر كلها والله كانت الخطة حتنجح بس ايه تفجيع كنت بقول على الكبريت فيه عامة يا شيخ إيه، تعالوا ولا منكم فايدة ولا منكم أي فايدة بالله الله يبشرك بخير طيب انا عارف بس خليني جدار ايش تفتف اوه انحبسنا انحبسنا انحبسنا ايوه ايوه شكله البوصله الاخير ذا روفيك ليه دونت فولو يعني فولو اي باخد لي الكباريت ايه ده دكتور ليزلي ايش بالممر طويل ولا يعني اجي وراهم طيب ايش اوه اه ليه كده بس رجعت وبعدين ما في شيء خلنا ناخذ لي ابره فين الابر يا ابويا من كثر ما يلا مو مشكله كم طريق موجود طيب في طريق من هنا لا مو في طريق سوري ايش صار قاعد احوس في المويه اطلع وخلاص É isso, bom. Hum. ايوه وبعدين رمولي واحد ورمولي حاجة من هناك في ايش ذا التمثال اصلا بس كذا زينة من اول طيب جنيد يا حبيبي احلى شيء time. اوه ايش اللي كان حينفجر دن دن دن ايه ايه اه هنا واسويها ثاني مرة كمان ما هو نفس الطريق اللي جينا منه هو ايوه ايوه طب في طلعة هنا وفي سلم اه الله يفجعك ايوه في نار الله يستر لا تقول لي على راسي حد يبغوني افجر شيء يعني عجيب الطيحه لا لا تطيحي هنا تتسحوكي طفينا فين اوديها؟ اسجل هنا يعني ولا اعمل ايه ايوه المكان هنا فيه يا لؤمه مو هذه اللي اسوي منها بولت ميك بوليت ايوه وبعدين كان معايا مفتاح ايه ايه ايش تظن لا لا تمزح عشان كذا استاهل استاهل استاهل رحت بنفسي للسلك زي الاهبل مو زي اهبل فهمت الهرجة الحين حنوقف لعب الآن وشكرا على المشاهدة وإن شاء الله حنكمل بعدين